こんにちは、粟田洋介です。今日はこの T ペンというもので、このバッグに絵を描いていきます。T ペンは洗濯しても落ちない布に描くためのペンです。T ペンで検索すると出てきます。手軽に使えますが、人によってはちょっと使いづらいかもしれません。工夫次第で色々な使い方ができるので、この動画で私が勝手に考えた簡単な方法を紹介します。 これは手提げでも使えるし、リュックにもなります。なんか便利そうですね。これは結構大きいので、絵を描くのもちょっとした対策になります。この T ペンっていうのは私が布に絵を描くときによく使っているペンです。ペンっていうか、この中に樹脂のインクが入ってて、で、この穴からそのインクが出てきて、こうやってギューってやりながら、イーって、ね、かけるペンです。 ここを平らで書きやすくしたいのと、あとは裏に映ってしまうことを防止するために、この中に厚紙を入れます。こんな感じで、厚紙を入れて、この部分に絵を描いていきます。この蛍光タイプのバイオレットっていうのを使っていきます。 ろんな色があります。結構これ詰まっちゃう時があるんで、こうやって替えの、なんて言うんですか、これはキャップ替えのキャップをちょっと私は結構取ってあります。これとかも詰まって固まっちゃってるんですけど、なんかまとめてこうやって入れといて、これが乾いた時に、クリップとか、クリップはこの穴の大きさとちょうどいいので、こんな感じで乾くと綺麗に取れます。 で、これは後で他のペンが詰まった時に再利用します。こうやって適量を出して筆でこうやって伸ばしたりもできます。 この T ペン、今のところ黒、グレー、青、蛍光のブルーとメタリックのグリーン、それからメタリックブロンズと、ここ書き始め蛍光バイオレットで7色今のところ使っています。この T ペン、興味がある方は T ペンって検索していただくと出てきます。開けてないのはこんな感じです。T ペンある程度細い線でも書けますし、さっきみたいに筆で塗ることもできますし、 直接描くより細い線で描きたかったらこういう細い絵の具の先で描くともっと細い線が引けますで色と色を混ぜて使うこともできるし使い方は工夫次第でいろいろできると思いますまあ、ちょっと結構色いっぱいあるんでいろんな色を使って続きを描いていこうと思います Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. ダメです。ゴールドですね。これはキラキラして綺麗です。このまま分厚いまま乾かすとこの白いのが透明になって盛り上がってキラキラになるのですが私は筆でこうやって潰して平らにするのが好きです。 どうしてあげたいかでやり方が変わってきます。塗った上にラメを塗るとまた違った感じに見えます。 ダメだよそこだったら 黒とグレーを混ぜて濃いグレーを作りますこの細い筆で描いていきます 最後はこの星にラメを塗って仕上げですあではこんな感じで完成しました。 これは、ビクトリアの秘密というタイトルです。ビクトリアの秘密なんて、あの、下着のブランドのビクトリア・シークレットみたいなんですけど、実はそこから撮っていて、ご存知の方多いと思いますが、ビクトリア・シークレットっていう歌があって、その歌がすごいいいなと思って、 普通こういうバッグとかに描く絵にタイトルとかもつけないんですけど、ビクトリアの秘密っていうタイトルの絵が描きたいなと思って、ちょっとここで描いてみました。そんで、ビクトリアっていえば、ビクトリア女王の再起の秘密っていう映画があって、なんかその映画もすごい良さそうで、予告を見てちょっと涙が出ちゃったんですけど、それもちょっと見てみたいと思っています。